अभी कितना कम हुआ है नौ किलो कम पहले से अच्छा जो पहले बीच में बढ़ा था छोड़ दो हम्म। ओह हाँ मेरा चल करो रिलैक्स करो easy, Nic nemáš. Prostor. A to bičevě, to? Ne, to jsem chtěl. Rávo, to dajme, to tam bude rávo, to dajme, budu chápu. अच्छा इजी नाइस आ जाओ ओ